música represaliada recibirá este sábado 2 de xullo a súa homenaxe en Moneixas, Lalín. Na homenaxe Foliada da Memoria, organizada pola Deputación de Pontevedra, serán recoñecidas e recoñecidos os artistas de todo o país que padeceron a represión franquista. Artistas como gaiteiro e carpinteiro Manuel del Río Mandallo. A origen da represión é que meu avó foi o primeiro responsable local do, do SOE e da UGT en Ordes, basicamente ese o asunto. E mm, foi paseado o, no, no, a principios do mes de outubro do ano 36, tres semanas despois de nacer meu pai, e deixou viuda con catro fillos todos moi pequenos, e, e además é unha das persoas que está desaparecidas. E, meu avó era gaiteiro, un gaiteiro popular, e eh, creo que eso representa un pouco a importancia da música popular en, en, toda, esta, en toda esta historia. Evidentemente a represión non, son, non foi solamente de asesinatos de homens e mulleres, a represión foi tamén unha represión contra a cultura, foi un intento de matar a alegría, realmente. Creo que meu avó en ese sentido era un representante da súa época, date conta que o pasearon con 27 anos, era un carpinteiro e ebanista de certa capacidade, no? pola obra que, que, que se mantén del, de, tanto de ebanistería como de, como de carpintería. No? E, era un, pola, a parecer un home tremendamente vivo, e era un home con certa eh, cultura, no? e despois no sentido da represión eh, a vida miña boa foi tremendamente complicada, até contei con catro fillos, eh, eh, pois era, eh, nese momento foi dura, E miña avó, hasta que morreu con 99 anos, casi 100, vestiu sempre de luto. E vestiu de luto non solamente polo propio sentimento de perda, eh, sino tamén con un certo xeito de reivindicación. A foliada da memoria reivindica a alegría. Busca devolver a música furtada e centrar o discurso na vida das vítimas do franquismo. Forma parte do programa O Pasado por Vir, do Departamento de Memoria da Deputación de Pontevedra. O Pasado por Vir, como sabedes, é un programa eh, que iniciou eh, hai uns, un par de anos, bueno, neste mandato, a Deputación de Pontevedra, eh, o Departamento de Memoria Histórica, eh, co que, que ten como objetivo reivindicar as ideas que tiñan eh, pois persoas eh, da cultura e da política do noso país eh, antes do golpe de Estado e que quedaron eh, paralizadas ou, ou ben tiveron que, que as ideas non e os valores marchar ao estranxeiro e o que pretendemos é traer eh, eh, ao presente esas, esas ideas para que o, o coñeza sobre todo a mocidade non? De, da, de hoxendía. É moi importante tamén poñer en valor eh, a represión que sufriron as nosas tradicións e a nosa cultura. Eh, en este camiño eh, temos a represión que sufriu a nosa música. De aí eh, que, que surdir a idea de facer unha foliada da memoria para poñer en valor e tamén que sirva como, como unha homenaxe a todos esos músicos e músicas que, su, que sufriron a represión. Facemos a foliada da memoria nun lugar eh, moi concreto da nosa provincia que eh, en Lalín, en Moneixas, porque eh, os deza de Moneixas é eh, unha desas eh, consuntos, unha desas entidades musicais, non de gaiteiros, que, que sufriron a represión eh, franquista a través, bueno, por, por eso, por facer, por facer música. E, eh, eh, porque aí tamén, os, eh, é unha das bandas que a pesar de sufrir toda esa represión, conseguiron eh, pervivir non? dende aquel momento eh, chegan aos nosos días. Tamén se homenaxará a José Gómez Abelaira, dos gaiteiros de Xinzo da Costa, que foi asasinado. Mesmo final tivo Xesús Froiz, promotor dos Dezas de Moneixas. Homenaxe para as Pastora e Cándida Cordal, pandeireiteiras. Reivindicación tamén para Pilar Naveira Golán, pandeireiteira e muller do gaiteiro del río Mandallo. A irmá e inai deste gaiteiro de Ordes, Maruja e Dolores, tamén sufriron a represión. Creo que é moi importante eh, lembrar para non repetir. Eh, foi unha época tremendamente oscura, en certo sentido, teño a sensación de que se está volvendo a producir no? Esta, este retorno á oscuridade. E, eh, e si canto máis se conozcan todo este tipo de feitos, tanto os que pasou na Guerra Civil Española como pasaron posteriormente na Segunda Guerra Mundial ou están pasando neste momento en, en Ucrania e en outros países, eh, creo que é importante que se coñezan e que a xente reflexione sobre estas circunstancias. Non? Realmente eh, non son nunca pasos adiante, son normalmente pasos atrás. Non? Hai unha definición dos antropólogos que me gusta moito que, que a cultura é uso que se fai da vida e das cousas. Non? e iso incorpora desde cuestións eh, meramente materiais, físicas, técnicas, mecánicas, científicas, até cuestións máis espirituais, máis creativas. Non? E en ese sentido creo que a cultura un pouco é a definición do ser humano, do, de, cada, de, cada, de cada ser humano no entorno no que se atopa. E tan importante é eh, un intelectual como Pico da, da Mirándola no Renacimiento como un, cha, como un chamán en, en Guinea Nova Papúa. ¿no? Creo que tamén é moi importante eh, recuperar todo ese daño que se fixo ás familias. ¿no? Eu lembro ao meu pai que non chegou a conocer ao seu, que tiña tres semanas cando, cando o pasearon, eh, buscando un pouco esa identidade do pai. ¿no? Hola amigos, hola amigas, o vindeiro día 2 de xullo en Moneixas haberá a foliada da memoria. A foliada da memoria será un acto interxeracional, como a propia transmisión da memoria. A represión que sufriu a nosa cultura non debe ser esquecida. Recuperar ese orgullo de, da, do noso é necesario, porque sí que é certo que aínda quedan esas sombras non eh, do, deste, deste longo tempo oscuro que sufriu a nosa, a nosa cultura. Eh, temos que estar orgullosos como país, eh, como povo, de, de ter unha cultura, eh, unha tradición oral, eh, unha trad eh, tradición folclórica e musical importante, somos un povo de artistas, e, eh, e, temo, e temos que dalo a coñecer, que incluso durante esa época que eh, estaba todo prohibido, a música eh, soubo manterse e soubo eh, resurdir do, bueno, da, desta represión non que sufriu. E, e, e a foliada e, está dedicada a todas esas persoas que loitaron por manter a nosa cultura e a nosa música por riba de todas as presións que foron moitas eh, que, que sufriron. O día 2 de xullo imos estar en Moneixas para celebrar A foliada da memoria. O evento estará conducido por Xurso Souto e contará con actuacións como a da actual agrupación dos Dezas de Moneixas ou as Bouba. O día 2 de xullo en Moneixas. Neva memoria! A mí pareceme eh, eh, que recuperar a memoria destes músicos, desta xente da cultura, desta xente que foi represaliada, desta alegría que se cercenou no seu momento se recupere mediante unha foliada, a mí pareceme unha venganza poética fermosísima e un pouco triste.